هل تعلم أنك إنسان مميز؟ هل تعرف أنك متفرد بقدراتك؟ هل تعرف أن كل عجزك أوهام أنت صانعها؟ هل تعرف أن بإمكانك تغيير واقعك وصناعة المستقبل الذي تريد؟ لماذا تختلق القصص وتستنزف ذكاءك في البحث عن أن تكون محبوبا وتكون مقبولا هل يظن الناس أنك لا شيء؟ لقد آن الأوان لأن تخيب ظنونهم عليك أن تبدأ الآن عليك أن تبدأ الآن تبحث في اعماقك عن رغباتك وما تستمتع به وتبدا بالتغيير اليوم تبدا بالتغيير اليوم بان تضع النجاح عنوانك وهويتك اغفر لنفسك عما مضى سامح نفسك اولا وسامح من اذوك سامح كل من تسبب لك بالضرر اطوي الصفحه يمكنك الآن البدء بأولوياتك يمكنك إصلاح كل علاقاتك يمكنك أن تصبح أكثر بكثير مما تتوقع لم يفت شيئا بإمكانك أن تجني الكثير من المال والمال الكثير ولكن الوقت يركض بك فلتبدأ فلتبدأ الآن كلنا لدينا احلام ولكن احلامنا تخيفنا لاننا نضع الفشل اول توقعاتنا ونقلق على النتائج لماذا نخاف لماذا نخاف من الفشل لماذا لا نبدا نتقدم خطوه الى الامام تقدم الان مهما كانت ظروفك تقدم انت تتقدم لاجلك لاجلك انت وليس لاجل الاخرين مهما تعتقد عن نفسك فانت عظيم لاننا كلنا لدينا العظمه اغلق اذنيك الان عن ازعاج الناس من حولك واسمع لصوتك الداخلي وابدا بالعمل والانضباط اسال نفسك ما هو هدفي الحقيقي على هذه الارض ما هو هدفك الحقيقي على هذه الارض كلنا سنموت فلا تستعجل موتك اترك العتم الان ولتعمل تحت ضوء الشمس ذكاؤك انت تبدده بيدك ما لم تأخذ اهتماماتك بجسدك الذي ترهقه عليك أن تبدأ الآن إذا لم تغير نفسك الآن فإلى أين تسير؟ لا تضحك على نفسك لابد أن تبدأ الآن لابد أن تتقدم بخطوة نحو هدفك هدفك ليس بعيدا بل قريب جدا إذا بدأت لا تستسلم ابدا الان هو الوقت المناسب لان تبدا من جديد حلمك كبير جدا اذا عليك ان تبدا بمجهود كبير وتبذل قصارى جهدك وان تبدا الان خطوه نحو هدفك ومسافه الالف ميل تبدا بخطوه فلتخطو خطوتك الاولى لترى ان هدفك قريب وقريب جداً